Buenos días mundo, hoy es viernes y hoy voy a hacer este vídeo porque mucha gente me ha preguntado eh, tienes que hacer un vídeo enseñando a, tus amigos, corro que me atropellan entonces dije bueno pues lo voy a hacer hoy voy a hacer un vídeo del colegio y tal otro día pero no quería hacerlo aún porque lo quiero hacer con la buena cámara en plan porque me voy a comprar una cámara probablemente la semana que viene porque es el Black Friday entonces todo va a ser mucho más barato en electrónica y en todo y... Mm, entonces dije, pero hoy, bueno, pues puedo enseñar a mis amigos y ya está. Y la semana que viene es Thanksgiving, entonces no tengo clase en toda la semana y, sabéis, es el día de acción de gracias y, lo típico de tomar el pavo. Y bueno, que os voy a enseñar a mis amigos durante el día de hoy. Bueno, pues ahora mismo estamos como en la librería. Sí, Bueno, ¿qué librería? La biblioteca. Y es que ya traduzco <laughs> del inglés. Y estoy aquí con Rasmine, que es una estudiante de intercambio de em, Dinamarca, es de Sperharde. ¿En es No sé. Bueno, y hemos venido aquí porque la hermana me trae pronto muchas veces al colegio, o sea, mi hermana americana, que es la que me lleva en coche porque tiene meetings y cosas, o sea, de como de clubs o cosas con las clases antes de, empezar el cole, porque empezamos a las 8 y 20, bueno, y ahora son las 8 y 6, y entonces vengo aquí y es como eso, como una... Es un centro donde pues, están los estudiantes aquí, y hay como unas estanterías ahí detrás. Y nada, esperamos hasta entrar al colegio porque tiene sofás y se está cómodo. No estoy lista psicológicamente. ¿Ya? Ah. Hola. <laughs> No, Yo lo corto luego, no puedo. solo dilo. <laughs> I can't. Delete that shit. Delete A ver, que la tía se pone nerviosa. Pues esta es Oriana, es de Venezuela. Y... No puedo hablar en la cámara. Y se ha mudado... ¿Estás hablando de la cámara? Bueno, que se ha mudado aquí. Eh, ¿Cuándo te mudaste? No me veo. Es la luz. ¿Cuándo te mudaste? Me mudé hace cinco meses. Hace cinco meses, como yo. Pero bueno, yo vuelvo. Ella no, ella se queda aquí. Sí. Claro que no. O sea, es que esta es típica foto que se hace una latina. O sea, <laughs> mirarla la más latina no lo hace. Él es una rata, <gasps> chango. ¿Chango? <laughs> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? dijiste tu chango. Te estoy diciendo chama. ¿Y qué es chama? Chama es como. En verdad debería ser chamo. Ay, Dios mío. Bueno, ellas ya las conocéis. Está Morgan, fue con ella al Homecoming. Y Fatima. Bueno, pues los que habéis preguntado por la comida, esto es lo que tomo todos los días, es el lunch. Y pues nada, un sándwich, aquí es como mortadela o carne o no sé, salami. Y solo tomar una manzana, zumo, Pringles y esto, que es como un arroz. Uh, really? Yeah. Ah, pues estos son los seniors con los que me siento. En la comida, esta es Elizabeth. <laughs> Hola. Es Meredith, que estuvo en España un mes y conocí a Sophie Turner en, ¿sabes? La actriz de Juego de Tronos. Es, verdad. En Madrid. <laughs> ¿Estás es Ana. Hola. Why? Está Jordi, que ya los conocéis. Y... bueno, pues estamos en la segunda mitad del lunch, porque el lunch eh, los lunes y los viernes se divide en primero comida y después juego, que es pues simplemente una clase donde la gente, puede observar que está la mayoría de gente con el móvil. Y os voy a presentar a Abby. Ella está en mi clase de teatro, entonces después de... La <laughs> gente me mira. Al terminar esta media hora vamos a ir a Abby. Al terminar esta media hora vamos a la clase de teatro. Y antes del lunch tuve primero lengua, eh, después la clase de arte, que, que se llama Introducción al Arte y ahora estamos haciendo cerámica y después tuve historia mundial y ahí como que no grabé a la gente porque, o sea, tengo amigos en todas esas clases, pero no es como para grabarles, no sé, pero a mí sí. Hola, este, yo hablo español, soy amiga de Martín. Sofía, es de Perú. Ádenme. <laughs> ¿Eres de Lima o de dónde? Lima. De Lima. Mi, o sea, la limpiadora de mi casa, Lavinia, es de Perú y que es de Lima y... Yo también, amigos. Y Sofía también. Sí, amén, I want to show Cambridge. Wait, fix this. Nike shirt. Y luego Vogue in the background. Hi, my name is Harmony Brown. <laughs> is Shannon? Wait, are you recording? Yeah. No way. <laughs> Hi. <laughs> bueno, pues acabamos de salir de la clase de teatro y ahora vamos a Wait, y ahora vamos a clase de ciencias. O sea, voy yo, ella no, está, no están conmigo. Hola, me llamo Ángel. Estamos en uh, la clase de ciencia este es mi amigo Martín. Este es AR. I can't even speak Spanish. I'd be like, yo, en inglés. AR. Este es Justin. Estamos en la clase de mates ahora. Bueno, aún no ha venido la gente, pero tenemos examen. Pues esta es Addison, que hace natación también. <laughs> y estamos nerviosos porque tenemos examen de mates ahora. <laughs> Ya. bueno, y esta es Kai, que está conmigo en mi clase de lengua también. Bueno, pues acabo de salir de clase, me salió bastante bien el examen de mates. Estoy con Joey, que nos vamos en bus a casa. Y si los buses son los típicos amarillos. Bueno, pues ya hemos salido del bus y os presento a Izan, que creo que no ha salido en otro vídeo. Bueno, ya habéis visto el vecindario, pero os lo voy a enseñar otra vez. Esta es la casa en la que estoy yo, y la de Joey está ahí al fondo. Y la de Ethan está por ahí, o sea, él ya, al llegar a esa calle de allí, él se fue para allá y nosotros estamos viendo por aquí. Y pues os quiero enseñar porque es muy bonito y todas las casas y los árboles. Está, está bastante bien aquí. Bueno, pues iba a ir al cine con Loren y con otros amigos a ver la nueva peli de Harry Potter, o sea, la de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Pero al final no pudieron y, o sea, la mitad no podía y la otra mitad pues ya dijimos que no íbamos. Y estoy viendo Lost con la familia. O sea, Lost es perdido si estamos muy viciados a la serie. Bueno, pues son las 8 de la mañana, estoy yendo a natación, ya es el día siguiente y que tengo prácticas los sábados por la mañana, o sea, prácticas de natación. Bueno, pues estoy con Madison ahora, que está en mi clase de arte, pero ayer no vino a clase porque estaba de viaje. Y mm, vamos a ver la nueva peli de Harry Potter. Bueno, que no es de Harry Potter, ya sabéis. Es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. <laughs> y mm, nos vamos a encontrar ahora con varios amigos. que os los presentaré también. Bueno, pues aquí, los centros comerciales son como enormes. Ya veis, aquí está el GameStop, y están aquí a tope con el Pokémon porque ha salido ayer el nuevo juego. Y luego tienen ahí rollo Starbucks. ¿Qué más podéis ver? Esta es una tienda que se llama, veis ahí, American Girl, que es sobre las muñecas que se hacen y es como súper famosa las niñas pequeñas aquí, que todas quieren su muñeca. Está como hecha como son ellas, o sea, se la hacen con la misma ropa y la misma cara y así. Bueno, no lo veréis ahora, pero este centro comercial tiene también eh, Abercrombie, eh, mm, Hollister, Victoria's Secret, o sea que tienen ahí todas las típicas tiendas americanas que molan. <laughs> y mm, están como el piso de arriba, así que no las veréis. Tienen ahí American Eagle, Skechers, Arendas y Chick-fil-A, que esto es un sitio muy típico de hamburguesas y tal. Tienen aquí las míticas casetas, ya que se acerca Navidad. Ahí está Abercrombie. Esa tienda es que me encanta. Soy fan. Bueno, pues este es Aaron, acaba de llegar. Y ahí están Christian. Y Lizzie, where are Mira los sitios, son súper profesionales. Oh, <laughs> bueno, pues va a empezar la película ahora y así que ya terminaré el <laughs> vídeo. Así que si os ha gustado darle like, like suscribiros, subscribe si no lo habéis hecho ya, y compartidlo con vuestros amigos.